Então, beleza, entendi. Vamos lá no próximo episódio, caso vocês queiram! De Thank you. We'll be right back. que pelo menos um vídeo.